الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه وسيجزي الله الشاكرين لأنه شاكر عليم amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu yan uwa musulmi muna muna gaisuwa ta addinin musulunci da fatan alkhairi ga kawunan mu gaba daya alhamdulillah har Allah subhanahu ta'ala muke ma godiya da ya dora mana wannan larura ta wannan aiki kuma ya sauwake mana ya ba mu damar gabatar da wannan ayyuka da muke yi musamman dai karba ainihin wato tambayoyi na addinin musulunci ga yan uwa musulmi Allah subhanahu ta'ala muke roƙo har kullum Allah ya arzuta mu da ba da amsa daidai kuma ya ba mu lada inda muka yi daidai mu da masu ƙoƙarin yin wannan tambayoyin kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato kare mu daga ba da amsa da kuskure inda muka ba da amsa kuma da kuskure Allah muke roƙo ya yahe mana sannan ya ciro wannan kuskure daga cikin zukatan waɗanda suke nan ga sauraron wannan shiri na karɓar tambayi na addinin musulunci tun daga nan a nan markas na ainihin wato csp alhazaki wato a nan masallacin alhaji hashimu zaki a nan garin tawa kenan ko da an ji kuskuren mu a yi ƙoƙari don allah in muka yi bidiyo bidiyo kinan an kaga akwai kuskure gare sa aka saurara da kyau a sake maido mana shi a turo mana bidiyo kinan Eh, yana da kyau a ce mana mu saurara inda mun ka bayani bisa ga kaza kaza malam ku saurari wurin nan da kyau watakila ina iya yi bidiyo ban saurara da kyau ba na sake shi ya tafi na yi kuskure halin ɗan adam mai kuskure kamar yadda almajiri na tun daga nan tawa har cameroon sai ga shi ga video kina na yi kuskure bisa ainihin ba da fatawa kuma yan mai domini masha Allah wannan bidiyo din kuma ni saurara ban san ko ne wannan maganar ba <laughs> sannan ni sake gyara to da haka kenan addinin musulunci babu jin kunya in kai kuskure dan uwa ya ma gyara cikin tsanaki cikin lalama da mutuntawa da girmamawa tare da tausayawa an gane ko abin da bai da dadi nuna isgile wajen kai ma dan uwanka gyara da ji nuna jiji da kai an gane ko da nuna kamar kai ba mai kuskure bane to wannan shi ke samun dan uwan kai mai gyara shi kire da sai ya bijire maka ko a cikin sahabbai ana samu haka sosai ma ana samun wanda kai tsaye sahabi zai mai gyara shi kiya saboda bai bi masa hayar lalama ba yawwa da haka ai a hankali in ka zo mutum da giraje waje mai gyara ba dole bane ya karbe ka ba wallahi tunda ka nuna rashin ladabi kai ma wajen gyara idan ɗan uwan kai kuskure ana buƙatar ladabi kai ma ka zan mai ladabi mana ba nuna jiji da kai ba ko ni na ƙware na fi shi iyawa bai in ci mai gyara ba tare da ainihin tausiya ba tare da ainihin wato wani abu na ruhun asiri ba a ala'ila dole sai ka nuna mu duniya kuskuren su ɗan uwanka ne da yi kuskure wajen karanta alƙur'ani ko hadisi kuma duk ibada ce ake yi an gane ku ba kamar wanda ya hito yana nuna ainihin sabon Allah zahiri na kiriri kai kuma sai ka hito ka nuna kai wa'azi ka nuna wani abu sabon Allah ne haka ne wannan shi daidai ne wanda ya ya bayyana da sabon Allah kirikiri a fili kai ku hito a fili kai wa'azi ko da shi ne a shugaban kasa yi daidai an gane ko sarkin ina ne ko gwamnan ina ne ya bayyana da ɓanna a hili kai ku ka hito ka bayyana da gaskiya a hili shi ne wa'azin da za ka yi an gane tun da ɓanna ce shi saboda kai abun da za ka yi naka menene amun nan shi ko na shi khasun nan ana fahimta ku yawa kenan ana ainihin gabatar da ainihin المصلحة العام تقدم على المصلحة الخاصة المصلحة عامة al على al-maslahat al الخاصة ana gabatar da ainihin maslaha amfani wanda ya game komai da komai kowa da komai ana gabatar da aiwatar da shi akan mashala ta wadda ta shafi mutum guda ko da misali a ce kai ne don amfanin kanka abun nan in kai shi ya amfani ka amma zai tuta ma jama'a ko zai tuta ma makwabtanka bari in ka bari makwabtanka sun futa da wannan cutarwa ma sha Allah ka gami an samu me shine ka'ida ta usulin dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbul masalih haka malaman usul malaman mu karantar da mu tun kudewar abin da a cuta ko da amfanin ka ne kai to ana gabatar da tun kudewar wannan cutar a tun kude ta a gabanin ainihin a jawo amfani abun ne in ka aikata shi yana da amfani gare ka amma yana cuta ma sauran al'umma kana iya kai wa'azi wa'azi kuma amfani ne amma kuma me zai sa mutane cikin rudu da tashin hankali kila ma ba ka da usulubu wa'azi usulubu da'awa to bari wannan wa'azi naka barin shi shine ka aimi a yi dar'ul mafasid banna ce za zakai an gane ko kana iya kai wa'azi a tashi a ta yaƙin juna a ta kashe kashe a dalilin wa'azinka ka ce ya dace ko abin a tashi ai jihadi a dauke makamai kaga menene wannan kaga banna ce ko ba haka ba sai ka bar wannan irin wannan wa'azi ka bar ma wa'azi kwata-kwata ka huta mai in baka iya sai irin wannan saboda banna ce ba ka san wanda za a kashewa da wanda ya sani da wanda bai sani da wanda bai ci da wanda sha duka a kashe to yawa musulmi don haka muke barin addu'a ta halussan ku Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu da yin daidai kun gari addini na ba namu bane na Allah ne kuma wannan aiki kayan Allah ne Alƙur'ani littafin Allah ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da shi laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun haqiqa mun sabkar muku da ainin littafin alqur'ani fihi dhikrukum ay fihi sharfukum kuna da daraja kuna da karama da daukaka kuna da girman daraja game da riko da Alƙur'ani ya ku musulmi afala ta'qiluna me yasa ba ku aiki da hankalinku duk mutumin da Allah ya ce ma'afala ta aqiluna ya nuna mutanen suna da hankali duk wanda bai da hankali Allah bai siffanta shi da cewa dan me ba ku aiki da hankali an gane ku? kenan wani afala ta aqilu har ayi sarful aql cikin fi'il an gane ayi sarfin cikin fi'il mudari afala ta aqiluna daga akal ne kamar da yace a ah, ah, منين أعوذ بالله من الشيطان من سورة البقرة إن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون yanzu za ku rika ba mutane umarnin aiki na alkhairi ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza watan sauna an fusakun amma ku kuna manta da kawunanku ba ku ba kawunanku umarnin aikata alkhairin da kuke ba 'yan uwanku umarnin aikatawa ba ku hana kawunanku su ainihin ku hana kawunan ku aikata shardi ko mummunan aikin da kuke hana ‘yan uwanku aikatawa afala ta aƙilu na Allah ya zargi yahuda na da kitab yahuda da nasara a fala ta aƙilu na me yasa ba kwa aiki da hankalin da Allah ya ba ku tun da ku ba dabbobi ne sannan ku ba mahaukata ba ne an gane kenan afala ta aƙilu na me yasa ba kwa aiki da hankalin ku? to na Allah ce laqad anzalna ilaykum kitaba fihi dhikrukum afala taqilun hakika mun tabkar muku da littafin alqur'ani wanda ciki kuke da girman daraja da mutumci in ku riko da shi me yasa ba ku aiki da hankalinku to in musulmi da haka muka ce a yau muna tambayi ko insha Allah a gaban